Malauradament estem parlant d'un marc legal que afavoreix clarament la temporalitat i el temps parcial. Sí que podem dir que la mitjana de qualitat d'aquests contractes és, mi és millor que l'informe que tenim del conjunt de la ciutat pel conjunt de la població. I jo crec que això no és menor, perquè estem parlant no, de, de perfils general d'especial vulnerabilitat no? i d'especial dificultat per trobar feina. Creiem que això, mm, diguéssim, no ens fa ser allò eh, estar satisfets, perquè sempre voldríem anar més enllà, però sí que crec que és una bona notícia per la feina quotidiana que fa aquest programa, no? per, per apostar també per la, per la qualitat.